Me pareció perfecto, la, digamos, de que la semilla sea un intercambio abierto de conocimiento, de cultura, de, compromiso con la soberanía alimentaria, porque básicamente este, estamos perdiendo autonomía a los pueblos de nuestra propia semilla. Tener este, el conocimiento y compartirlos con los demás es bueno porque así no se, es como lo, comparé con la transmisión este, oral que lleva la comunidad de pueblo en pueblo. Si bien es cierto nosotros como comunidad de pueblos originarios, como Ompía, somos los fundadores de las ferias eh, de las semillas nativas y criollas en todo el país desde sus comienzos, nos habíamos eh, perdido ese pequeño detalle de compartir la información con otras organizaciones y poder resguardarla del monopolio que significa Monsanto. Esto nos genera mucha expectativa a nosotros porque vemos que es una herramienta para defender el marco legal como antecedente que ya teníamos este, tanto la semilla nativa que se adapte a otros climas y que se pueda compartir, eso habla de soberanía alimentaria.